Uh! Hoje não pode haver solidão. olhe pra trás Você é muito mais do que se imagina Pense nas estrelas lá do céu Note cada qual tem seu papel Aço um dia de brilhar Lembre na imensidão do mar Cada gota representa o seu lugar Então siga nunca deixe de sonhar seu passado. quero ver solidão, quero ver alegria no seu coração. Então, não olhe para trás, você é muito mais do que se imagina. Pense nas estrelas lá do céu, note cada qual tem seu papel, a sua um dia de brilhar. luta representa o seu lugar. Então siga e nunca deixe de sonhar. Sabedoria, paciência, a virtude de quem quer ganhar. Se seu passado vive na corrente, já é hora de se libertar. tudo de